在这次分享当中，我要跟大家聊一下奇美拉强大的军事实力。奇美拉的成员呢，崇拜黑日，也就是银河中央太阳的逆转符号。奇美拉集团的首领当中呢，曾经还拥有一小块黑暗魔石。黑暗魔石则是重顶夸克反顶夸克的聚合物。它于一九九六年从深秀期被带到地球。 黑暗魔石则是宇宙主要异常的黑暗核心，比奇异子炸弹呢更加危险，因为顶夸克比奇夸克质量更重。奇异子炸弹爆炸之后呢，是逐渐吞噬宇宙空间，而顶夸克炸弹爆炸之后，它会在一瞬间压扁地球，接着并用摄氏三兆度的超新星爆炸毁灭大半个宇宙。 奇美拉的领导阶层也是电磁力无效区的管理人。奇美拉也有自行营运的地下基地网络，一直到最近呢才被抵抗运动肃清。这些基地利用一组高速列车系统互相往来。这里呢也澄清一下关于高速列车系统的状况。目前地球上。 有三组地下高速列车系统。负面军队和奇美拉分别有一组，用来连接自家地下的军事基地；抵抗运动也有一组，用来链接全世界的基地。地下列车系统是在地下的真空管线中运行，它通过吸收和回馈周遭环境中的电磁场进行加速和减速。 现在呢，美国东西岸直飞需要六个小时，坐地下高速列车则只需要二十一到三十分钟。目前，三组地下列车系统只剩下抵抗运动的可以进行完整的运作。大多数的奇美拉成员目前只能在离地表不到一百英尺，也就是三十公尺的军事基地里面活动。这里呢。 我也列出了他们目前用来控制地表世界的军事要塞。每一个基地呢，都部署着相当危险的奇异子炸弹，所以在目前正义军还没有办法为事件做出行动。冷泉港实验室是临近蒙托克要塞的出入口。根据尚未查证的消息来源指出，奇美拉。 正在利用这间基因实验室复制阴谋集团的高层人士。银河联盟呢，也会持续的对这间实验室进行监控，并且在时机成熟的时候终止复制人计划。奇美拉在过去十年当中，利用 Promise 软件和高速交易系统，从中央银行家手中夺走了全球金融系统的掌控权。 抵抗运动和组织，也就是抵抗运动的前身，在很久之前就知道他们拥有这些软件，并且利用这些软件从阴谋集团的黑色基金当中吸取了将近七十兆美元。这些钱，则会在金融重置之后，通过托管账户归还给全人类。大家也不要把奇美拉和分离文明混为一谈。 分离文明源自于纳粹的秘密太空计划，后来呢，跟很多黑色的计划混在一起，变成了军工复合体。换句话说，奇美拉是分离文明的幕后推手，而且利用分离文明来维持地球的隔离状态。奇美拉和分离文明的分界线称为相位边界。相关的细节目前。 还无法公开。不过，事件和压缩突破的分界线，也称作相位转变。光明势力呢，已经拥有一套可以击败奇美拉的作战方针，而这套战略计划呢，已经在落实之中。